si ubwa mbere basuye ndi umukobwa ubwo nyine ndi ku isoko mba <laughs> mw'abasore mw'igurisha mba mwumva ni ku isoko rya gikondo rya ry'agasambu <laughs> ry'agasambu ngaho rirareba ok niyo topiki rero uyu munsi tuzaniye tuje kuvugaho ngaho ni umutega amatwi ni mu buriri nta cyabaye mu buriri nta cyabaye ngo turi kubyara abakobwa ukuntu wenda ndi umukobwa nibera muri geto sibyo umuhungu aransuye ubwo uri kubana n'abantu benshi mu gipangu ugasanga abantu baje kumviriza urumva akantu umwe mu marido ngaho arimo araza ahengereza mu rugi wowe wowe ibyo byakubaho ntabwo birambaho ubu nyine nawe ujya ufata igihe ukajya gusasira sheri ukajya nakura bishyigikiye atari bibaye ubuzima bwakomeye eh, oya ntabwo ibyo ngewe nabikunda tungura sheri wawe uzagereye uwo wita sheri uzagere ku munsi runaka nakubwira ngo iyi wikendi si impari wowe uzamukore siripurize umutungure uzasanga ari kwenjera ingano undi ese ubwo uzifata ute niba <laughs> nta bamenaho gaze nta yutube kandi uko ushaka kwenjoyinga niko n'undi ashaka kwenjoyinga gusa ntiwaba ubahemukiye oke muraho neza nk'ibisanzwe rero ngewe ndi wa wundi wa wundi wa wundi musanzwe muzi amazina nyiramana solange umubyeyi wanyu shangazi umumama mwiza cyane ndi ngende mwiza cyane kuko mbagezaho ibintu byiza byiza byiza bibagirira umumaro umugabo ni wundi umwe nkunda cyane nanjye nkunda rero n'abana babiri hano turi kumwe n'undi muntu rero nawe wiriye nabi ariko <laughs> aha ntawamenya eh, ah, nasuhuje nitwa vovo ivone byoroshye ah nanjye nagarutse tu si ubwa mbere basuye ndi umukobwa ubwo nyine ndi ku isoko <laughs> mwumva mw'abasore mwe mba mwumva ari ku isoko rya gikondo rya ry'agasambu ry'agasambu ngaho oke niyo topiki rero uyu munsi tuzaniye tuje kuvugaho hari ibintu nizere ko atari bimwe twaza tuvugaho nyuma ya kamera uzajya hano ni ibindi tugiye kuvuga cyane rwose baratwika eh, hari ibintu tutari kumvikanaho mwa bantu mwe ibi bintu tutari kumvikanaho wa musore wa mukobwa we <laughs> niba ari ibyo ngiye guhita mbizana ngaho mutega amatwi ni mu buriri nta cyabaye mu buriri nta cyabaye ngo turi kubyara abakobwa ni abantu murabona ibi bintu bizashoboka bizashoboka mhm. cyane ngaho tubwire impamvu ari mu buriri nta cyabaye ati gute hari ukuntu wenda ndi umukobwa nibera muri geto sibyo umuhungu aransuye ubwo uri kubana n'abantu benshi mu gipangu ugasanga abantu baje kumviriza urumva akantu umwe mu marido ngaho arimo araza ahengereza mu rugi wenda kambivuga utya ese abaza kumva iki ese yagiye niba ari umugore yagiye gushaka hmm? bivuga ariko bivuga mu kinyarwanda mhm. yagiye gushaka ataraciye muri ubwo buryo uburyo bwo kuba muri gete se uburyo eh. wenda agiye gusura umuhungu ni mu buri nta cyabaye hmm? mbese nta foto nta cyabaye cyane rwose eh. umukobwa arakora mva ukunze <laughs> mbese ushatse kuvuga ko niba wabwiye turi umukobwa wemerewe gusurwa n'umusore cyane rwose umusaza wawe hmm, umusaza wawe ubwo yakumarira iki mbese umusore w'inshuti yawe cyangwa uwo ari we wese ubonetse akaza nyine akaza kugusura muri geto oya ntabwo ari wese sheri wawe amaherezo none uri kurenganya abantu baza kurunguka amaherezo ni mubiri nta cyabaye nyine <laughs> none si ubwo niba wowe wenda kwirungurukira uba uramuzize hari ikibazo cyo kurunguruka ese niba aje kurunguruka wenda afite umwana mutoya arakambakamba amutaye mu nzu afite gaze aho ngaho ziri kwaka ese nasanga umwana yahiriye mu nzu azavuga ko yari ari mu biki yaraje kureba ese biramureba mwabamwe yaraje kureba aje kureba umukobwa wo muri geto ese aje kureba umukobwa wo mu nzu y'inyuma cyangwa imbere aje kureba nyine uwo mutipe winjiye wenda wasanga n'umusore we yaje kuvuga ati uwo mukobwa uramenye uramenye dore yinjiza benshi ataguwe hmm? atagira utese se wowe ibintu byamuburire ngo ntacyabaye se koko oya ese ntabwo mfite umubiri none se imibiri yawe niyo gucuruzwa muri iyo geto yawe si ugucuruza navuze ko ari boyifurendi wanjye yagusuye yansuye cyangwa wamusuye eh. dore rero hari ibintu umaze iminsi mbona ndetse naniyumvira mu matwi yanjye hari igihe umusore aba yibera mugani muri geto yiwe ugasanga yibera mu cyumba na se yibera muri shambulete se noneho ugasanga ku wa mbere fofo yaje aje kumusura araje aramusasiye nawe niko ubikora wenda njye ntabwo baba batandukanye eh. aba ari njyewe umwe rukumbi ubizi gute rero ubizi uko wowe wahavuye ku wa mbere aha reka ibyo ni ibiti ndamwizeye wowe wahavuye ku wowe uzandangire ushobora munekere kandi nzabishobora wowe wamusuye ku wa mbere na sorry wamusuye ku wa gatanu ku wa gatandatu no ku cyumweru ku wa mbere utashye niyo kuwa mbere najya mu kazi ntabwo uzi ngo azatahana nande wenda azatahana na fofo atahane na betine atahane na ngabire atahane na shakiye mbese azatahana n'uwashaka muri we kandi wowe bimaranye wikendi yose wibwiye neza yuko wowe ari wowe wenyine noneho narangiza kugira ngo aguhime ntabwo azimerera wa wundi ko azaza bandi bazajya baza ko hari ikintu bazajya bakora kugira ngo umuvumbure azajya baza barye yemere basangire ku isahani imwe barye nibamara kurya ifoke none usanga webyiriwe uzamubaza kuko ati iyi nayo irishe kwa kangahe irisha kwa kangahe nta kuko ntabwo uzamuburanya ngo bishoboke ikindi ku wa mbere nyine haje umuntu ku wa kabiri haje umuntu ku wa gatatu haje undi ku wa kane haje undi ese ubwo ngubwo ko twicaye tuzi abasore bayo bavuga ngo ngo babuze abagore babuze abagore ese ubwo yabona abakobwa bamukorera izo serivisi akazigera ashaka ese wowe winjiza winjiza abo bakobwa ese wowe wazigera ushaka umugabo ntawe wamushaka gute kandi se mhm. niba ngiye ndi umukobwa mm. ndi fiyanse wiwe niba ngiye nkamufurira ayo mashuka nkagiye nkamwogeza ibyo byombo buri kimwe cyose nkagikora nyine ni udukeya twa hato na hato ah. mbese aho ngaho abo bakobwa uri kuvuga za ngo ba kanaka abandi bose azajya kubazana bamara iki kandi muha icyo yifuza buri kimwe cyose ikibazo nyine ikibazo ni icyo ngicyo nanjye mfite ntabwo ari wowe wibwira neza ko ari wowe wenyine ubimukorera kandi akeneye wowe niba hari ibyo wamukorera akeneye kumva n'abandi si wambwiye ngo nta mu buriri nta cyabaye se nta cyabaye rero akeneye kugira ngo yumve mu buriri ko wa ameze nkawe yego arahinduranya ntuhindure ikariso kuko si wowe wenyine kuko ajya kukubona hari hari abandi imbere ajya kukubona hari hari abandi rwose benshi benshi benshi benshi kandi ugasanga wowe wibwira ko ari wenyine ahubwo ndibaza amaherezo ubwo aba yayahe niba ari ibyo nawe ngiye kujya mpindura amapositeri eh! <laughs> ntabwo duhindura abagabo abasore ngiye kujya muhindurira ibyo abandi bamukorera nanjye njye mbikora dore rero hari umukobwa uheruka kuntera inkuru mm. arambwira arambwira ati ngewe sheri wanjye ni umukobwa ufite amafaranga dore abasore bari hanze aha ngaha bishakira abakobwa bafite amafaranga mm. arabona sheri afite amafaranga aramukunda amwereka ko amukunda kandi nta n'ibiba bihari umukobwa aribyo akimara buri kimwe cyose akagenda ngaho aho yamugurira amashuka umuhungu icyo gihe nta kintu aba agikora umuhungu ngaho yagurira amashuka umuhungu yagiye asanga mu nzu inkoko imeze neza atigeze yishyura noneho abahungu b'iyi minsi arifata agafata urufunguzo tuvuga ko umuryango ugira imfunguzo eshatu cyokora ubu ngubu zigira n'esheshatu n'eshanu noneho ugasanga afashemo imfunguzo ebyiri cyangwa rumwe aruhereje umukobwa ese nk'umusore iyo aguhaye urufunguzo uba ubaye umugore we se uba ubaye umusore mugenzi we kuki wemera ugafata urufunguzo mbabara icyo kintu kivuye mbere yuko mvuga iyo soya y'uwo muntu n'ubundi ariko byose ni kimwe ntiwamba ndi umugore we mbese gute wowe wemera gufata urufunguzo rwe niba agiye mu kazi urabyuka ugende umusangane wenda utajya mu kazi umuhereza ka mbere mu burungongo ntabwo ntakubwira ngo ah, bashiri eh, eh. nagiye urufunguzo urareba ahantu muri ka gahombo ka dushe niho narushyize cyangwa se cyangwa se ukaba urufite nyine mu buryo ubuzima busanzwe akaba yararuguhaye eh, urufite urufunguzo rw'icyumba n'umugabo arufite njye ntabwo ngabo twemeranya mwa abakobwa mwe tubyara by'ukuri kuzima mbona ko uyu mukobwa we icyo icyo ari kubabwira kubabwira ngo wowe umusore niba umukobwa agusuhutse ke uwo mukobwa we niba ufite umusore usura sura unanese woze ibyombo ukorope usase buri kimwe cyose ese niba ibyo byose ubimukorera utegereje ko azakubera umugabo ese ni hano uzicara ukajya wumva ngo ngingo rwose ngo kubaka ngo ubuse ngo nzashaka ryari ngo nzashaka ubu noneho ukagera igihe ese wowe ujya wicara ukibaza igihe uzashakira bikagucaga eh, ngewe mba numva byoroshye ni nkaho mba narashatse eh, mbega ubu ni ubuzima buryoshye cyane kurusha niyindi iyindi si njyewe ntabwo twabyumvikanaho rero ahubwo nyine abakobwa turi kubyara umva abakobwa turi kubyara mwa bakobwa musenge cyane namwe mwa badamu nimwe musenge musenge musengera abana banyu kubera ko mwumva ko umuhungu uri hano hanze ntabwo azigera ashaka wowe uri umugabo muri ababyeyi mutegereje ko abana umuhungu wanyu azashaka ese umuhungu wawe azashaka gute afite abakobwa bamukorera buri kimwe azashaka gute afite umukobwa umukorera buri kimwe kuko abo bakundana ugasanga amugurira amashuka amugurira amasahani buri kintu cyose cyo mu nzu umukobwa aragikora noneho hari agashya abahungu bajya bakora <laughs> ugasanga umaze kubimugurira byose agahita agukatira eh. eh? kandi wabimukoreye agahita agukatira akabona undi uzajya umukorera ibirenze ibyo wenda yamukoreraga wowe ibyo ntibyakubaho ntabwo birambaho ubu nyine nawe ujya ufata igihe ukajya gusasira sheri ukajya eh, nakura bishyigikiye ako bibaye ubuzima bwakomeye oya ntabwo ibyo ngewe nabikunda niba ku rugo ugenda ujya kureba icyo nakurushije urebe icyo runaka yakurushije mama wawe icyo yakurushije kuko mama wawe iyo ataza gushaka ntabwo yari akubyaye kuko hari ikiganiro muri ko gutanga mm. Mm, cy'abagabo baca inyuma abagore bakanababyariraho ese ushaka kuba wa mukobwa wabyaye abyarana n'umugabo utari uwe ntabwo aricyo ushaka mbese agakingirizo kubaho agakingirizo kagira gate kubaho kondomu yubaho cyane rwose mbese ubwo bivuze ko niba umuhungu usanze nta niyo afite uragenda ukajya kuyigurira wanayigendanye ahubwo muri bage oh! mbega inama mwa bakobwa mwamushyigikiye mumbabarire muzandike muri komenti mutubwire mwarike muri komenti mutubwire uyu mukobwa aravuga ukuri cyangwa ntavuga ukuri <laughs> ndizeye ubwo yumva ko abikora hmm? mwa rero mwa basore murabe mureba ahubwo asige nimero asige nimero kuko ndumva ari ku isoko haryo ryahe inyagasambu inyagasambu rirarema urumva ko nawe uri ku isoko rero none se ubwo nyine ikibazo ngende kwibaza hmm. ubundi amaherezo aba ari ayahe ese waba wicaye wifite icyizere cy'uko uzashaka umugabo ni ukwenjoyinga nyine biri aho mbese musigaye muvuga ngo ingo z'ubu ngubu bitwa nuko umuntu aba atarufite birarutwa hmm? tu birarutwa niko mbibona njyewe rero ntabwo ariko mbibona kuko wowe niba wumva niba wumva kuba wakubaka cyangwa utakubaka byose ari kimwe mu by'abakobwa icyo ushaka ukiri umukobwa urakibona buri kimwe cyose mbese ikintu udashaka ni ukuzajya ni ukuzajya mu rugo rwawe rw'umugabo wawe ukazajya kuyoborwa hm? mhm. n'ubundi nushaka wa mugabo ejo azaguca inyuma agire gutya urasa n'ubundi ni kimwe n'uko wakoraga bya bindi wakoraga ukiri umukobwa amaherezo ukenjoyinga ukaryoshye gusa nyine iyo ugize umwaku ingaruka ziraza aha icyo kintu nicyo bashaka kugira ngo wowe wivugire rero mbese iyo ugize umwaku ingaruka ziraza none ku muntu ubikora atiteze ko ingaruka zishobora kuza zikamutungura usanga umukobwa yarahindutse yabaye nka mayibobo ba bandi ujya kumva ukumva ngo ari mu muhanda ari gutega ngo ni ku kiro abandi ngo ni ku kiro ese ni ngibyo twakwishimira ko abakobwa bacu bajyamo hmm? ya nanjye ntabwo nshatse kubashyigikira cyangwa nanjye ngo nishyigikire gusa nyine umuntu ajya gushaka yabanje kuryoshya mbese <laughs> ubungiye ko bivuze ko ingaruka zisongera zishobora kumbaho mu rugo rwanjye ni uko ntigeze ndyoshya ntabwo mbizi birashoboka ngewe ntabwo nigeze ndyoshya pe ntabwo nigeze ibyo byo kuryoshya mu buriri nta cyabaye ntayo reka reka reka njye ibyo ntabyo nzi ahubwo impamvu ngewe naje kwicara n'uyu mukobwa ni uko maze igihe ndi kumva izi nkuru umukobwa aragenda akajya ku musore runaka akamukorera buri kimwe noneho akicara akavuga ngo yabuze umugabo muribuka ko ubwashize twaganiriye barangira mbabwira ngo niba wowe wa muhungu wicaye wumva ko abakobwa bose barangiye nta mukobwa muzima uriho wa musore wa mukobwa wicaye uvuga ngo nta musore muzima uriho ese nawe ni kubyumva ni kubizi abasore bazima barahari barahari benshi cyane rero usanga ngo umuhungu ni boro ngo umukobwa ngo umufate neza ngo abagabo barabuze babuze se gute shangiwe kubona ntabwo umugabo mushobora kuza nawe mukamubaza ubwashize bane nagiye naje hano ndi kubarangira naje ndi umuranga ah, murumva ko mu mazina njya ngira nayo nongeyeho izina ry'uko ndi umuranga narabarangiye yego shangazi shangazi w'abakobwa shangazi w'abapapa shangazi shangazi shangazi shangazi w'abagore shangazi wa buri muntu wese ndi mama w'u rwanda mm-hmm. mama w'igihugu cyose <laughs> kubera ko naje nje kugira ngo ibyo utumva ibintu wumva ko wowe bibusanye niba wicaye uwo mukobwa uzi neza ko nta muhungu muzima uriho kuri iyi si wumva abahungu bose baba ngo ni ngo benshi ngo ni indaya ngo benshi ngo ngo mbese ndaje nkubwira nawe naje kugira ngo nkwereke ko abahungu bazima bahari n'uyu mukobwa arabyemeye barahari cyane naje ndi kugira ngo nkubwire ngo wa muhungu we abakobwa bazima barahari uyu mukobwa nibwo ari kubwira ngo nta mu buriri nta cyabaye abakobwa benshi bakora ubwo buryo kubera iki abenshi bararambiwe baricaye bagategereza ko bakora mariage ko babona umuntu umuporopoza ku bana agaheba rero mu gihe yabonye umukobwa ahakeya naje mbihakana ariko nanone hari ahantu mbumva umuhungu yamenyereye gukorerwa ibyo byose iyo agize amahirwe yawundi wabimukoreraga bagashwana wa wundi wicaye ko nta muhungu muzima akagira uwo afatisha niyo mpamvu azamukorera bya bindi byose azamukemura buri kibazo cyose umuhungu azagira yaba ari ku mafaranga yaba ari mu buriri yaba yaba ari mu bintu byose byo mu nzu ariko se niko byakagenze njye ndumva ko byakagenze ntabwo ndashobora kubyumva ibyo uvuga ngo mariage ibiki yego mariage ni ngombwa gusa nyine kuryoshya ukinezeza mbese ucishinze ni ukuryoshya eh, ubuse wari wagenda urugero wajyanye kuri kumva burifindi bati sha hari ahantu hanaha hari akarori ushaka ko tujyanayo nyiramukenjoyinga mhm. mm, ukarya ubuzima none se ishuri wawe eh, umugabo eh, wawe mwabanye we ntabwo ubwo buzima mwaburya ibyo bintu ni biba gato gato cyane nimaze kubyara umwana wa mbere uwa kabiri uwa gatatu urubyaro gushiriwe ibyo ngibyo bibona ahantu hake cyane uzaza insure iwanjye uzabihasanga kandi njye ndashaje gusa ntabwo bino byari bikwiriye ni byo kuganira duseka ariko ntabwo ibi byari bikwiriye byo kuba umukobwa yumva ko agomba kujya agenda akajya mu buriri bw'umuhungu akajya gukora buri kimwe cyose umuhungu abakobwa benshi babitse imfunguzo z'abahungu ese aguha imfunguzo ubundi ziwe wibwira kuri iki uba wibwira kuri iki cye kuko wibwira ko ari ufite urufunguzo rwe gusa wenda hari izindi yacurishije ahana wa wundi abaha iminsi yo kuhahurira ngaho se mutungure ku munsi runaka umva mbavuye ngaho uzabikore tungura sheri wawe uzagereyo uwo wita sheri uzagere ku munsi runaka nakubwira ngo iyi wikendi si impari wowe uzamukore siripurize umutungure uzasanga ariko enjoyinga n'undi ese ubwo uzifata ute niba kandi uko ushaka kwenjoyinga niko n'undi ashaka kwenjoyinga gusa ntiwaba ubahemukiye kandi wenjoyinga nawe akaba yaje kwenjoyinga waba umuhemukiye ah, nanjye birandenze none ni icyo rero nashaka kubabwira umuhungu niyifata akirinda abo bakobwa bamugerera mu rugo ebana eh, nta muhungu uzongera gutaka ngo nabuze umukobwa umukobwa nawe niyifata ntajye mu rugo rw'umuhungu akicara akaguma hamwe agategereza umuhungu uza kumurambagiza umva iki gihugu cyacu tuzashyingira n'abandi bakomeze bavuke dukomeze twishyire noneho ko abenshi abenshi tuboneza urubyaro kugira ngo ngo ngo ni ukugira ngo tubyare abo tubasha kurera nyamara abenshi bitwaye neza twajya duhora dufite amatsiko yo kubyara kuko navuga umukobwa wanjye naramubyaye akumurera neza aranyumvira akura neza none ubu tuvugana ndamushyingiye ahubwo nanjye nisubireho ni ukuri kwiyemeza njye naza hano utisubiyeho reka reka ugomba kwisubiraho wumva ari bwisubiraho ndaje mutere ah, umva amasomo nayo ndayigutera nayo ndayimutera <laughs> ubundi yisubireho ibintu byo gufata imfunguzo z'abahungu abireke ibintu byo kumva ko agomba kujya gusura shera akamusasira akamuha mu buriri eh? ngo mu buriri ngo nta buriri ngo nta cyabaye ubwo bivuze ko rero uyu ngiye kumuganiriza kandi azagaruka ababwira ko yisubiyeho mva azagaruka ababwira ko yisubiyeho ko imfunguzo yazisubije iki sheri we ntaza kibitse tegereza ihagarareho wa mukobwa we ntabwo mvuze ngo hagarara ngo ujya mu muhanda uhagarare ukaguru wowe ubwawe uyemere utariyemera nta wundi wakwemera naho ibi bintu twishyiramo ngo ngo niba ngo nkunze sheri ngomba kumusura ngo ngomba kujya kumuha kugira ngo atazaca inyuma wayi ubizi utese ko ataguca inyuma niyo wamuha akajoro ka gihumbi hmm? ni ugushyiraho akawe hmm? mbese ugahatiriza paka <laughs> ah. oke ndumva rero ikintu ngiye gukora ngiye kuganiriza uyu mukobwa nshishikaye kugira ngo ibi bintu ifunguze uhereye none atangire akatire abo bahungu ufite nk'abangahe ni ibanga ryawe muri kubyumva <laughs> rero ni ibanga ryiwe rero nakagaruka ikintu cyo nsabye umukobwa uba uri gukurikirana kino kiganiro niba wumva ushyigikiye umukobwa andika muri komenti hasi utubwire niba umukobwa we ushyigikiye wandike muri komenti utubwire wa musore we nawe niba wumva ushyigikiye umukobwa ibyo ari kuvuga wandike muri komenti nawe utubwire niba wumva ushyigikiye wandika muri komenti icyifuzo cyanjye ni uko mwese mwahinduka mukubaka ingo neza mukubaka ingo zanyu neza murakoze rero turabakunda cyane mwibuke gukora sabusikarayibe <laughs> baranyumvira cyangwa barakumvira ngewe wari bunyumvire amajwi menshi ni ayanjye <laughs> <laughs> bayi